писать стихи. Пришла зима, и все уснуло под шубою твоя фигура под белым снегом мои сны я перестал писать. Снеговик в нелепой позе Чего-то силится сказать Я перестал стихи писать Я перестал писать стихи Такое перестал писать стихи Что тут поделаешь, простите, но все-таки И со стихи.